بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وتم السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله أحبتي الكرام وأخواتي الفضليات في هذه السلسلة التي هي بعنوان كيف ترفع درجتك في الجنة من منا لا يطمع في الجنة من منا لا يريد الجنة من منا لا يتوقع أنه في يوم القيامة يبشر بروح وريحان أن يقال له خذ كتابك بيمينك فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في المرة الماضية ابتدأنا الحديث حول معنى الدرجة وهل الجنة عبارة عن درجات وذكرنا أن في الدنيا هناك ناطحات سحاب وهذه الايام يتفاضل اهل العقارات واهل المساكن والبنايات بمثل هذه الناطحات كلما صارت هذه البنايه او هذه آه، المنشاه الاسكانيه كبيره جدا وعاليه تنطح السحاب كلما كان هذا يعني آه، احرى بان يذكر في باب المقاييس العالميه وفي باب أطول البنايات على مستوى العالم وكذلك من يترقى في هذه الطبقات والدرجات السكنية أعلى لابد أن يدفع أكثر والخدمات أكثر والمنظر أحلى إلى آخر ذلك هذا في الدنيا فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض يقول الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ويقول الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا يتفاضل يتفاضل الناس يوم القيامة في الجنة بحسب الأعمال ولذلك اخترنا مثل هذه السلسلة لنبين أن الجنة ليست جنة واحدة وإنما داخلها جنان ودرجات ومنازل وغرف وكل منزلة وكل درجة تختلف عن التي تحتها تماما بحيث لا يمكن أن يتخيل ذلك متخيل لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستمعوا لهذا الحديث كيف يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق والبون الشاسع بين الدرجة والدرجة الأخرى هي فقط بين درجتين من درجات الجنة الكثيرة جداً يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم أنت في هذه الأيام لو حلقت بعينيك جهة السماء جهة الأفق وبدأت تنظر في هذه النجوم المتلألئة المترامي على صفحة السماء سترى عددا هائلا من النجوم وإذا بك ترى نجما لامعا براقا ساطعا تتعجب من شدة تلألؤه هذا مثال هذا كما يعني للتشبيه فقط لتفهم هذه المسألة أهل الجنة في الدرجة معينة حينما يرون أهل الدرجات التي فوقهم يرونها كما نرى نحن هذا الكوكب الدري الغابر في الأفق جهة المشرق أو جهة المغرب فيا لله ما الفرق بين تلك الدرجة وبين ما فوقها من عشر درجات أو مئة درجة حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعد للمجاهدين في الجنة مئة درجة ما هو البون والفرق بين الدرجة الأولى والدرجة المئة بالنسبة للمجاهدين إذا هي درجات وكل درجة قد أعد الله فيها لعباده المتقين ما تشتاق إليها نفوسهم وما تسر به أعينهم أيها الإخوة إن الحديث عن الدرجات ربما يجرنا إلى حديث عن أمر آخر وهو أن أهل الدنيا حينما ترتفع درجتك على درجة أخيك أو ترتفع درجات بعضهم على بعض ربما يحصل هناك نوع من التنازع والحسد والتباغض والشحناء وربما تشتكي عليه وربما تتجسس عليه وربما تذهب بالفتنه والنميمه الى رئيسك والى رئيس شؤون الموظفين لتتحدث عن اخيك لانه ارتفع درجه عليك وحصل على حافز او بونس او شيء من هذا القبيل هذا في الدنيا فهل يا ترى اهل الجنه بسبب تفاوتهم في الدرجات وتفاوتهم في المنازل يحسدون بعضهم بعضا كلا والله كلا والله ان الله سبحانه وتعالى من جمله ما ذكره من النعيم الجميل الذي هو لاهل الجنه حين قال ونزعنا ما في صدورهم من غل والنزع يعني شده شدة يعني أخذ الشيء من الشيء ونزعنا ما في صدورهم من غل ليس كذلك فحسب وإنما قال إخوانا على سرر متقابلين أي يجعلهم الله إخوة لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يتمنى الإنسان درجة أخيه الذي فوق حينما أبدا كل إنسان بما عنده من الدرجات والنعيم والزوجات والمنازل و كل شيء راض بما عنده قنوع هذا في الجنة ولذلك لا نقارن بين دراجة لا نقارن بين ما هو عليه في درجات الدنيا وبين ما عليه الإنسان في درجات الجنة هناك فرق كبير وفرق شاسع بين الحالتين يتساءل البعض ونختم بهاتين النقطتين ما هي أعلى درجة في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نسأل الله الجنة فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه بمعنى أن الجنة هي آخر طابق آخر الفردوس في الجنة هو آخر طابق وآخر درجة في الجنة إلى الأعلى ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس فقال فإنها أوسط الجنة قد يقول إنسان كيف أوسط الجنة ثم يقول النبي وأعلى الجنة الأوسط هنا ليس بمعنى الوسط الذي يعني نعرفه في لغتنا العامية إنما هو الوسط الذي يعني العدل وال والافضل بمعنى افضل درجات الجنه هي الفردوس واعدل درجات الجنه هي الفردوس كما يقول الله عز وجل عن هذه الامه وكذلك جعلناكم امه وسطا اي خير الامم واعدل الامم هي هذه الامه على صاحبها افضل الصلاه وتم التسليم فالفردوس هو اعلى وافضل وارقى درجات الجنه على الاطلاق ومنه تفجر أنهار الجنة وأيضا داخل الفردوس هناك درجة جدا رفيعة هي أعلى شيء داخل الفردوس يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول مؤذن تردد خلفه ثم بعد ذلك ثم صلوا عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيلة ها إذا نردد بعد المؤذن وبعد ما يختم الأذان ماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه لا تنبغي لاحد من عباد الله الا الا لواحد وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه يعني بمجرد ما تطلب للرسول الوسيله تقول شنو استفيد يعني ما هو الرسول اذا سالت الوسيلة هو يذهب إلى الوسيلة أنا ماذا أستفيد يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك أما تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الوسيلة هي أعلى درجة في الفردوس والفردوس هو أعلى درجة في الجنة طب أدنى درجات الجنة ما هو استمعوا لهذا الحديث الطويل الذي أختصر عليكم اختصارا وهو حديث طويل رواه مجموعة من العلماء ودرجته أنه حديث حسن من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، أنواع من أمته صلى الله عليه وسلم وهم يتجاوزون الصراط منهم من يذهب كالبرق الخاطف ومنهم كالريح العاصف ومنهم من يمشي ومنهم من يهرول ثم ذكر آخر واحد من هذه الأمة يدخل إلى الجنة وبعد ذلك لا يدخل بعده أحد من إلى الجنة أبدا ما قصة هذا الرجل يقول صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر رجل يعطى نوره في ظلمات يوم القيامة على الصراط يعطى نوره على إبهام قدمه يعني نوره إيش كثر خفيف قدر إبهام القدم يضيء مرة ويطفئ مرة يعني مرة هذا عمله بسيط لا يكاد يذكر في موازين الله يوم القيامة فإذا أضاء قدم قدمه ومشى وإذا طفأ قام بمعنى توقف والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف قال ويقول ويقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم الى اخره طب ما قصه هذا الرجل صاحب الابهام النور الذي في على قدر ابهامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومنهم كشد الرجل حتى يمر الذي اعطى نوره على قدر ابهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر تجر يد وتعلق يد وتجر رجل ويعلق رجل وتصيب جوانبه النار يعني تصيبه شيء من لفحات هذه النار التي تصطلي في عذاب جهنم والعياذ بالله فلا يزال كذلك أي يحبو يعني يظل فترة من الزمان الناس طافت على الصراط وهو يزحف ويحبو ويتوقف ويحبو هكذا إلى ما شاء الله فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليهم ثم قال تأملوا ماذا سيقول هذا الرجل الآن ماذا سيقول يا إخوان انظروا ماذا يقول الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها من بعد ما رأيتها يعني يقول أنا أحسن واحد في هذه الدنيا أحسن واحد من الخلائق أن الله نجاني وما أعطى أحد مثل ما أعطاني بعد إذ نجاني الله منها الله أكبر قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة عند في نهر عند باب الجنة فيغتسل فيه بعدما يغتسل ويتنظف من صديد أهل النار ومن جروح أهل النار ومما أصابه من لفح النار يعود جاهزا لدخول الجنة فيعود إليه ريح أهل الجنة الريح وألوانهم أي ثيابه معطرة وثيابه مجملة ويستحق أن يدخل الآن الجنة لأن دخول الجنة في هيئة حسنة فيرى ما في الجنة من خلال الباب أي من ثقب الباب من شبك الباب فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار توك الآن تقول الحمد لله والآن تطلب دخول الجنة فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها يعني خلي أدخل الجنة لكن اجعل بيني وبين نعيم الجنة حجاب بحيث أنا أسمع إيش الأصوات بس ما أشوفها قال فيدخل الجنة قال فيرفع له منزل امام ذلك كانما الذي هو فيه حلم بمعنى ما راه من النعيم وهو قد دخل الجنه ولكن يسمع الاصوات كان هذا حلم بالنسبه لهذا المنزل الجميل الكبير فماذا يتمنى الان شوف طمع بني ادم حتى في الجنه يطمع بما عند الله وفي رحمه الله عز وجل يقول فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول فلعلك إن أعطيتكه أعطيتكه تسأل غيره فيقول وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه خلاص هذا المنزل أظن أحسن منزل في الجنة قال فيعطاه فينزله قال فيرفع له امام ذلك منزل احسن منه فيقول اي ربي اعطني ذلك المنزل فيقول الله سبحانه وتعالى فلعلك ان اعطيتكه تسال غيره قال لا وعزتك تو الان حالف والان هذا الحلف الثالث الرابع لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطاه فينزل بعدين ثم يسكت يا الله يا الله ما رحمة الله هذا هو يسكت ولكن الله في هذه المرة هو الذي يسأل فيقول الله عز وجل ما لك يا عبدي لا تسأل ما لك يا عبدي لا تسأل فيقول ربي لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك فيقول الله عز وجل ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول هذا الرجل أتهزأ بي وأنت رب العزة يعني الآن الآن ما تمنيت منزل أنت تقول أعطيك الدنيا منذ أن خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها فيضحك الرب سبحانه وتعالى يقول الراوي فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغه هذا المكان من الحديث يضحك فقلت له يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت يعني لماذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا وكلما بلغ هذا المكان من الحديث ضحك حتى بدت أضراسه يعني يضحك لضحك الله عز وجل فيقول هذا الرجل ألحقني بالناس يعني خلاص مدام قلت يا رب خلاص ألحقني بالناس فيقول الحق بالناس يعني اذهب حيث شئت من الجنة فماذا يفعل الرجل فينطلق يرمل في الجنة ايش معنى يرمل يركض في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة قصر من لؤلؤ فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك مالك فيقول رأيت ربي قال يقال له إنما هو منزل من منازلك من شدة توهجه ومن شدة تلألؤ هذا المنزل يظنه الله عز وجل فيقال له هذا منزل من منازلك ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود له يظنه شيئا عظيما فيقال له ما لك يعني ليش تسجد أو تتهيأ للسجود فيقول رأيت أنه ملك من الملائكة فيقال له إنما هذا خازن من خزانك هذا حارس من حراس قصورك وعبد من عبيدك تحت يديه ألف قهرمان هذا سيد العبيد تحت امرته وخدمته ألف واحد غيره الله أكبر هذا أدنى أهل الجنة درجة ثم يقال له انطلق فينطلق أمامه حتى يفتح له هذا العبد من عبيده القصر وهو في درة مجوفة سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهره خضراء مبطنه بحمراء كل جوهره تفضي الى جوهره على غير لون الاخرى في كل جوهره سرر وازواج ووصائف اي جواري من ادناهن حوراء عيناء عليها سبعون حله يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته إذا أعرض عنها إعراض أي التفت عنها ثم رجع ورآها ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول لها أي لهذه الوصيفة الجارية والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فتقول له والله أنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف أي تفضل طل انظر قال فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مئة عام مسيرة مئة عام ينفذ بصره ملكك من المشي مشي مئة سنة إلى الأمام فقال عمر وكان من بين الجلوس الذين جلسوا إلى عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب فقال عمر ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب ما تسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود عن هذا النعيم المقيم هذا نعيم أدنى واحد في الجنة فقال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إخوتي وأحبتي في الله إذا كان هذا نعيم أدنى درجات الجنة فما هو نعيم الدرجة الثانية من الجنة فما هو نعيم الدرجة مئة من الجنة طب كم عدد درجات الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أخذ منها العلماء أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن الكريم ولكن في هذا القول نظر لأن هذا الحديث يتحدث عن درجات حفاظ القرآن وليس عن درجات الجنة فدرجات الجنة أكثر من ذلك هناك درجة الصديقية هناك درجة الشهداء وهناك درجة الصالحين وهناك درجات ودرجات ودرجات كثيرة جدا ولذلك حينما يسمع الإنسان مثل هذه الأحاديث تشتاق نفسه وتشتعل همته وتهفو هذه النفس إلى نيل ما عند الله من درجات علا في الجنة ولذلك أيها الإخوة الكرام حديثنا في المرة القادمة بإذن الله وبها نبدأ سلسلتنا بشكل حقيقي كيف يرفع الانسان المسلم والمراه المسلمه درجتهم في الجنه ما هي الاعمال والاقوال وما هي النيات التي من يعمل بها ومن يطبقها ومن يسلكها يحصل على درجات ودرجات في الجنه معنا واياكم ان شاء الله حديث طويل حول هذه الاعمال تبلغ اكثر من خمسين عمل وخمسين قول وخمسين نيه متنوعة بين الأقوال والأعمال والنيات من يسلكها ويطبقها يحصل على درجات ودرجات في الجنة اللهم أعلي درجاتنا اللهم يمن كتبنا اللهم زك نفوسنا اللهم يا ربنا ثقل موازيننا واجعلنا من أهل درجاتك العلا في الجنة يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين